James Gardner here with another tip for you about grammar, ok? Um gramático, uma dica que vai te servir, ok? Isso é muito importante porque todos os brasileiros erram assim. Eles gostam de falar uh, talk with the two, é, é complicado. Say, talk, tell and speak. Essas são as quatro que nós usamos dia a dia, ok? Day to day you're going to use these. Say, say, something. Você tem que falar essa é palavra something. Say something to me. I said something to someone. No passado, eu falei. Né? I said no. Você pode colocar no. O que exatamente você falou? I said no. Tá certo. Talk e uh, speak é igual, só que speak é formal. So you speak languages, I speak 20 languages. Quem me dera. <laughs> I speak português, I speak English. Eu falo esse idioma. Eu estou sendo formal. Se o chefe vai falar, eu quero falar com você. I wanna speak to you. Uh -oh. Mas se ele falar, I wanna talk to you, você, ah, ah. então bate-papo tranquilo, informal, entendeu? E agora tell. Tell é para alguém. Depois tell ou told no passado, você tem que falar quem, quem é. Você falou para quem? Então, I told my wife, Davi, you. Então, essa é em geral. Claro que tem uh, coisas diferentes você vai usar igual a. Talvez eu vou falar he talks fast. É diferente, né? Eu, eu quero falar como, como ele está falando. He talks fast. Mas, em geral, você vai usar essas. Pensa, tell alguém. Talk to. Speak to. Speak é formal. Então usa talk to. A maioria dos vezes. Ok? E a última é say. Say something. He said no. He said, let's go. He said something to me about you. Isso aí. É simples assim. Essas são as quatro que você vai usar todo dia. These are the four that you're going to use all the time. And this is the easiest way for you to do this. Inscreva-se, curte. Até semana que vem.